लाल अब काली रात हो जाएगी दर्द शायरी हो जाएगी मेरी बात जाने वाली है उतनी दूर इनकी सोच भी नहीं जाएगी मुझे गिराने की फिराक में ये बैठे हैं ड्राइवर गिराने फिराक लिए बैठे हैं सोचते हैं मैंने देखा क्या है जिंदगी में मैंने जन्नत के जनाजे उठते देखे मेरे हम दर्द मुझ पे दर्द जुल्म करे दुआ खुदा से उनके दर्जों को बुलंद करे सिकंदर जैसे कि कब्र का ठिकाना नहीं बंदे मिट्टी के किस बात का घमंड करे खाने से ज्यादा नमक जख्मों पे था यकीन गैरों पे शक अपनों पे था खुश हुआ जब देखा लौट तो इकबाल को नहीं वो लौटा नहीं मैं सपनों में था तरबियत पे मेरी ये सवाल कर रहे हैं मेरे उरूज पे दुआएं जवाल कर रहे हैं डूब जाती थी कश्ती मेरी कागज आज कागज भी मेरे कमाल कर रहे हैं बेघर में भूला माँ के हाथ के जायके बहन देती फिर भी सबके अपने भाई के दोस्त कहते मैं तो यारों का भी यार हूँ और लड़के बैठा मैं खुद अपने भाई से मंजिल पे थी मौत मैं डरता कैसे बारह सौ की जॉब कर्ज अदा करता कैसे मैं जोकर जैसा हंसता था तकलीफ में भी मेरे अंदर का ये अदाकार मरता कैसे मेरा जिक्र बंद करो मैं कोई आयत नहीं हूँ दुनिया भी मैं खुद वफा के लायक नहीं हूँ सवाल चलेंगे तो हाथ इनके कांपेंगे टिकेट मेरा है मैं दिख दिन वाला नायक नहीं हूँ नफरत का बहाना बन गया